ადარ ვიყავ შენობი არ მთაბარი თაბარი ვერსად ნახემ ხარე შენი საგარი როგორ მათყობს მზე დალაღებში მალული მალული შავის მადა თოლიების ხმაური სადარ ვიყავ შემოვი არ მთაბარი ვერსად ნახემ ხარე შენი საგარი როგორ მათყობს მზე დალაღებში ჩემს ეს ზღაპრული ბუნება კედების და შენი თემის ყურება მენატრები ჰაერი ვითომ ჭირდები ჭირდები ამ სიმღერას მხოლოდ ჩენ ერთ გიმღერი მე მაგიჟებს ეს ზღაპრული ბუნება Nina, Nina, Nina. mis